ons vind ons klein groep kan 'n mens sê ons is eintlik baie meer intiem as hier so by die kerk. Japie Breitenberg en my groep is ervaar ons net al die liefde wat ons vir mekaar kry het, dis die regte omgee. Ek wou nie hiernatoe kom nie omdat dit 'n groot gemeente is. Weet 'n mens weet nie jy gaan net 'n nommer wees op daai goeters. Toe gaan ek en my vrou toe begin ons die kerk hopping doen. En toe kom ons elke keer so twee keer by 'n ander kerk en kom ons terug. Toe bid ons hier een oggend voor ons hier kerk toe kom, toe vra ek die Here om my 'n teken te gee. Hoe en wat ek moet doen? Moet ek hier inpas of moet ek by 'n ander gemeente? En daai oggend het Willem Baarden ons reguit na ons geloop toe kom in die middel van die auditorium en net vir ons gesê welkom in ons gemeente. Ek dink 'n beter teken van die Here af kan jy nooit kry nie. En toe het ons dadelik begin met hulle selgroep opleiding wat hulle jou meer net die inleiding oor wat die selgroepe is. Toe het ons begin, ons was eers verskillende mense. Daar was enkel mense saam met ons, maar hulle het self hulle pad gegaan. Nou is ons 5 pare, 10 mense en dit gaan met ons baie goed. Want elke ons respekteer mekaar vir wie ons is, want onthou elke mens is verskillend op hierdie aarde. So elkeen het 'n ander sienswyse oor die lewe. Nou baie keer ons stem nie saam nie, maar oor een ding stem ons wel saam, ons liefde vir die Here. Want dit is waaroor ons omgee geroep gaan. Maar ons is ook nie net Bybel georiënteerd nie. Ons verkeer baie sosiaal. Want ons glo jy moet sosiaal verkeer. Nou dit het al ons vriendekring uitgebrei. Deur die mense in ons groep se vriende, se familie wat ons ook ontmoet het. Ons het in die pandemie nou ons het twee maal gaan kamp in die karavaan, nie net ons nie van ander mense van buite af ook saam met ons. En dit is net daai uh eh, samekoms. Alles in die naam van die Here. En ja, ek kan dit nie verhuil vir vir enige ding op hierdie aarde nie. Al wat ek vir mense van buite af kan sê is sluit by 'n groep aan want sonder 'n groep kan jy regtig nie meer floreer in hierdie lewe nie.